Buenas amigos, llegamos a Yapur. Entonces este es el cuarto Fácil, fácil de los mejores Ahí pueden ver la cama, súper bonita Televisor, dan agüita Con este calor Miren el closet, de tamaño Grande, un espejo y su buen baño limpio Como pueden ver para la India Esto es campeón, o sea Yo creo que es de lo mejor que tengo Aquí en este paseo Muy limpio las toallas cosas. Ahí está el... Ah, a dos noches aquí. Entonces, bueno, ya ahorita nos vemos para pasar un buen video, buenas cosas, mostrar esta ciudad. Yo creo esta es de las ciudades más bonitas de la India, más avanzadas. Ya ahorita nos vemos, ¿listo? Buenos días amigos, ¿cómo van? Hola. Estamos allá Jaipur, una ciudad más divina de la India. Sí, nos ha gustado esta ciudad porque es grande y es un poquito más moderna. Vamos a verla. Vamos a entrar a un lugar que es el City Palace. aquí en ese palacio de Jaipur. Vamos a pasar la seguridad. Aquí están checando. Thank you. Nunca cuando se les entreguen un tiquete, no lo voten la primera vez. Siempre guárdenlo porque a veces piden doble vez el tiquete. Entonces siempre hay que guardarlo. Ahí pasamos la seguridad. miren los palacios. Es muy bonito esto, la India. El color tipo rosado que llaman ellos son maravillosos, ¿cierto? Además, las cosas que se ven, la infraestructura hindú es auténtica, o sea, uno sabe cuando ve un lugar que es hindú, porque tiene su característica. su, su carácter. Nosotros no vamos a entrar, es que hay dos, dos lugares para entrar acá, que es el, City Palace es muy grande. Hay uno que es como... De adentro, es que más adentro más, donde está todo reformado, están los muebles, están cosas como muy lujosas. Ese vale 2.000 rupias. 2.500 por persona. Eso es carísimo, carísimo, algo así como 30, más de 30 dólares cada uno. Entonces, eso sí es de locos. Nosotros no pedimos eso. Básicamente, lo que aquí no faltan los vendedores que siempre lo tratan a uno de distraer. Entonces, vamos solamente a ir a la parte más grande. O sea, es, casi todo el Miren lo divino esto el color y las cosas, mira en las, las torres, ahí vamos a ver. Como les venía diciendo, el Maharaja es como el rey de un lugar. Entonces, el Maharaja... Digamos como el, príncipe de la región. De la región, de cada lugar, ¿sí? Hay muchos Maharajas en toda la India. Entonces, en este caso, es el Maharaja de aquí, de Jaipur. Y eh, se nota que es un rey que tiene mucho dinero porque la ciudad... Es eh, esta es la mejor ciudad, es la capital del estado de, de Rajasthan. Sí se ve el cambio. A ver, sigue siendo la India, aquí se ve mucho más eh, cosas de occidente digamos eh, hay marcas ropa de marca tipo Samsung Panasonic, este tipo de cosas, ese tipo de cosas. Miren lo bonito, los colores y las cosas muy bonito el, palacio, una cosa bonita. los colores, la gente se viste acá muy colorida. Una foto, me van a tomar una foto. Bueno, me van a tomar una foto, entonces. Chao. Mire, mire de verdad esta arquitectura, lo bonito que es, el color, ese rosado. Es que, David, ver, le dicen rosado, para mí no me huele rosado, yo lo veo como, no sé, para rosa, no sé. Pero es muy bonito. Café, o sea, qué cosa tan divina. La verdad, estamos contentos aquí en la India pasando bueno, contentos, lleno de turistas. Eso sí, gusta mucho aquí. total de lo que estaba ayer. Ayer no pasa tan bueno porque no, la vi como fea, pero hoy si les me gustan esas cosas bonitas, estéticas, una cosa bien bonita. Mire estas, techos. Y esas puertas, el color, venga, me hago cerca de la puerta para que vean. Aquí está la otra puerta, no, campeón. Cuidado con esos tipos que me acabé de tomar la foto. Sí, son muy amables, pero después te piden tips, te piden propinas. Uno le hace loco. A los colombianos no, hermano, no tengo. No tengo, no tengo, no tengo. No money, no money, y se va. Muy chévere, campeón. Bueno, entramos a otro lugar. Miren la, las columnas, las cosas, lo bonito. Es campeón esto, muy bonito, qué cosas tan chéveres. Sí, es bonito. qué? pero sí. Miren el pavo real. El animal nacional de la India. Ok, entonces terminamos el palacio y vamos a una puerta, se llama Hala eh, Tamal no No, Tamal, no. Eh... Ay, <laughs> como esa cosa, como es la cosa, ¡Mala! Tamal. <laughs> no, no, tamal no tiene nada. Uh, es una puerta muy importante. Este nombre es un poco complicado para pronunciar. Se llama... Hawa Mahal. Ah, no tamal, sorry agua majal. Bueno, aquí en el video le vamos a poner luego después el nombre bien para que ustedes lo puedan ver. Aquí estamos caminando. Les le cuento una cosa, amigos. Hoy el, clima está suave, no es tan grave, está más tranquilo las cosas. Y aquí estamos tratando de pasar al otro lugar. Miren lo bonito está. es muy similar del palacio, pero... Miren esto, miren esto, miren esto, miren este man. esto es la esa y la India. Aquí estamos un poquito cagados, nos susto, pero miren. La tenga, vea, téngale papá. Ahí viene, vean. No, yo estoy cagada de susto, no, creo que estamos cerca. Estamos cagados susto, pero miren. A lejos de la cámara. Cuidado con mi morral, man. ¿Ya? Bebo, mira, mira, que lo lo No quise subir más. Cuando vayas a entregar la propina de lejos, Camilo, por favor. No se la vayas a entregar, porque a veces piden que si le quieres tocar la cabeza a la, a la culebra. Estoy que pasa es que los, las vibraciones de la música hacen que la cobra se quede así. No, thank you. se fue con susto. Ok, llegamos a la puerta. No falta que le ofrezcan a uno cosas. Miren esta belleza. Ah, es que acá se puede entrar se entra para luego ver allá. Gracias. Gracias. Llegamos. Qué cosa tan espectacular. Creo que se mira, si se puede entrar, Cami, si se puede entrar. joyas aquí en Japón Mire este señor cómo habla. Hola. Hola. Con mucho gusto. Habla muy bien el español. Claro, yo hablo muy bien español. Yo tengo trabajo en Colombia, de ventas curiosas en Colombia, entonces hay muy chévere para mí. Chévere. aire. divino, hay de para negocio, hay de todo, está en partes, hay ya que igual no hay, yo siento nada peligroso, porque para mí como parece mi casa, es el país. Tengo que regresar para el. Ay, qué chévere. Un señor que estuvo en Colombia, eh, trae sus aretes y sus cosas aquí y habla, se sabe todos los dices colombianos. Claro, Chévere. Chévere, divino de ahí. ahí que lindo todo. <laughs> Y tiene una novia colombiana. Claro, la tiene una novia colombiana ahí, de Bogotá. Vea pues.